Приветствую вас по ту сторону экрана. И вновь я с вами, и вновь вы со мной, и вновь мы, и, и вновь мы рисуем. Сегодня мы рисуем атмосферный пейзаж, вот буквально такой глубокий, многоплановый, и даль красивая, и вблизи у нас все будет свести. И займет это всего лишь 30 минут. Казалось бы, как в это можно поверить, но тем не менее, даже красивые шедевры можно создать, не, за, не затрачивая большого количества времени. Итак, у нас формат А4, у нас кисти, как обычно, нужна одна широкая обязательно и одна маленькая обязательно, а все остальное по желанию. Красочки. Красочки у меня уже все открыты. У нас будет, нам нужен будет, я вот посмотрела, практически все цвета. Ну, красные, возможно, не будем много использовать, совсем чуть-чуть. Но почти все цвета будут использованы. Поэтому они у меня все здесь открыты. Палитрочка, да, где-то нужно будет смешать красочки. Так, ну вот, в общем, и вся и подготовка. Приступаем. А, сразу, все, а, сразу весь фон закрашивать не будем, будем идти постепенно. Поэтому сейчас мы берем белую красочку, берем белую красочку, ставим точечки, берем синюю красочку, ставим точечки и начинаем все это вот так вот смешивать. Можно равномерно. Мне не хватает водички. Вот можно равномерно вот так вот пустить. Где-то больше белого. Где-то вот у меня синий уже не совсем синий, да, а такой сероватый. Но это совсем не страшно. Заполняем. Заполняем все это, весь этот верх. Вот видите, у меня тут как бы треть, треть, а, ушла третья часть. Можно больше, можно меньше. Кому как нравится. Можно мне небо побольше сделать, пожалуйста. Хотите синего побольше? Да легко. Я сделаю посветлее. И вот у меня такое небо получилось. Теперь я даль закрою легкими такими горами. Но для них нам нужна как раз белая краска. Я на палитрочку ее беру. И синяя. И смешиваю я их таким образом, чтобы у меня цвет получился чуть темнее, чем небо. Не сильно, но совсем чуть-чуть. Так, вот, да? То есть такие, они как бы в тумане. Не то, что в тумане, но вдалеке. И вдалеке они у нас приобретают такой синеватый оттенок. И вот там эту вот видите, она не сильно отличается. И вот там мы эту гору заполняем. Вот, чуть-чуть не хватает мне яркости. Помните, да, мы с вами гору уже рисовали. С одной стороны мы добавим теньки. Чуть-чуть. И вот у нас такая гора. Далее, следующая гора будет чуть-чуть поярче, поэтому я беру еще синего, замешиваю и тут создаю еще одну. Так, не отличается, значит, еще добавим. Смотрим. Опять не отличается, как-то я сильно, видать, смешиваю. Вот, теперь она чуть-чуть темнее, совсем чуть-чуть. Нам вот это чуть-чуть и надо и растягиваем ее сюда, потянули, сюда потянули. Так, вот у нас сюда, мы сейчас ее вот здесь вот так закроем. Тогда сделаем ее чуть повыше. Чтобы она у нас горой смотрелась, мы, нам ей нужно добавить немножечко тени. Вот сюда. Слегка так. Треугольничком. Вот низ нам сейчас нужно заземлить. У меня здесь, конечно, много краски осталось, но ну пусть она будет. Я беру салфетку, вытираю, вытираю кисть салфеткой. Беру белую красочку, вот здесь прихлопываю немножечко беленьким. И теперь беру большой самой кистью, то бишь пальцами, и все это растираю. И у нас получается такой легкий туманчик. Земля смешивается с теми дальними горами. Нам нужно напирать эффект, что они далеко, поэтому они такие синеватые. И вот мы их немножечко соединили туманчиком таким. Туманчиком. Теперь мы берем опять же мне нужно немножко разбавить, загустила белая краска. Я это быстро провожу действие. И вот я беру белую красочку, беру желтую красочку и там ярко, да, очень. И там а, вдали где-то желтеньким, где-то темно-желтым, где-то зелененьким чуть-чуть. Создаю фончик. Там у нас цвет, цветы, луга цветущие. И я вот такими штричками заполняю, заполняю. А впрочем, вы все это уже умеете делать. Вот, заполнила, немножечко сюда уйду. Так, вытираю кисть, вытираю так быстрее. Теперь что же у нас тут у нас слишком, да? Вытираю кисть. Теперь создаю гору. Дальше у нас горы приближаются, и а, таким образом мы создаем приближение пространства и в то же время и глубину. То есть у нас расширяется и получается такое вот, как сейчас все говорят, атмосферно. И я беру коричневый и тут создаю такую гору. Я беру коричневый и зеленый и зеленый. Смешиваю их, и у меня получается... Так вот, знаете, то там, то здесь, то коричнево, то зелено. И получается вот такая гора. Можно ее увеличить, можно там продолжить, да, пусть она туда дальше идет. Вот. Низ нужно немножечко заземлить. Поэтому я опять же, да, беру беленький добавляю сюда беленький и пальчиком растираю, и у меня земля, вернее, эта гора как бы соединяется. Соединяется. Вот я растушевала. Нет четкой границы. Нет четкой границы. Так, ну-ка синеньким. Вот. Тут у нас цветы появились синие, синеватые цветы. Далее мы опять же берем зелененький и продолжаем его здесь. Тут он уже ярче, здесь у нас будет свет, самое солнце, туда солнце светит, а сюда дальше продолжается зелень, зелень, зелень. Далее тут у нас тоже гора будет, небольшая. Также, да, я беру и изумрудный, и коричневый, и охрочку можно добавить местами. Вот там, где захотелось, там и пустили. И вот у нас постепенно наши поля, самое главное вот сейчас, да, не соединять краски, чтобы все цвета были видны, чтобы и зелененький, и коричневый выглядывали. Тут у нас Оттуда солнце светит, поэтому тут у нас сторона такая яркая будет. Тут мы тоже добавим немножечко. немножечко получилось. Вот, уменьшаем. Добавляем солнечного света с помощью охры. Зелененький тут у нас продолжился. Мы сейчас его и тут еще добавим. И туда холмики такие. Вот туда холмик пошел. Холмик травянистый. Здесь нам тоже сейчас нужно заземлить. И заземлять мы будем зеленым. Я прям беру зеленый. И все это вот так вот растираю. И вот у меня гора соединяется, растворяется в луге. Здесь очень ярко, да, получилось. Значит, мы сейчас берем вот так вот и растираем растирается. Значит, здесь у нас пошел такой небольшой холмик. Холмик туда вниз ушел. Добавим чуточку вот так вот горизонтальными штрихами. Тут тоже растянем слегка. Такой туманчик наведем я окунаю пальчик в воду. И вот окунула, и тогда лучше расходится красочка и эффект лучше. Так, далее. Что? Далее у нас здесь пойдут... Нам нужно сделать темно-зеленый. Я беру зеленый. Я беру зеленый и добавляю к нему черный и создаю темно-зеленый. Вот с этого темно-зеленого мы сейчас будем елочки делать. И елочки, кстати, вы тоже уже умеете делать. Вы большие молодцы, вы уже всему научились. У вас все получается. Вот такой темно-зеленый. Помните, да, как мы делали? Значит, Сначала палочка ставится, а потом штрихи. Вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. И вот у нас получается такая елочка. Пока она темная, да? Тут где-то еще появляется, может быть маленькая, может быть большая. У нее есть небольшие промежутки, можно еще выше поднять и немножечко вверх, как улыбочку, за, вот так вот, да, дуговыми движениями. Это все у нас темное. Свет мы добавим чуть позже. Мы сначала создаем затенение. И там где-то еще пусть будет. И вот она пошла на гору. Так, вот моя ошибка. Конечно, да, нужно взять тонкую кисточку вот, тонкой кисточкой намного удобней. Вот. И вот у нас елочки выросли. Выросли, выросли елочки. Вот там тоже можно их добавить, но знаете, очень тоненько, очень аккуратно, потому что они вдалеке их там очень плохо видно. нет, конечно, их хорошо видно, но вот нужно сделать их мелкими. Тогда будет у нас эффект удаления прям на гору, прям по горе. Прям сверху. Точно так же, только меленько-меленько. Добавляем деталей. Именно детали создают атмосферность пейзажу. Где-то можно еще добавить, например, вот здесь сверху, да? Вот здесь. Сверху. Такими штрихами вправо-влево. Почему нет? Тут тоже растут деревья. Смотрим, где еще можно добавить. Если хочется добавить, добавляйте. Так. <clears throat> Вот здесь они уже будут побольше. Чуть больше, чем предыдущие, но меньше, чем эти. А это маленькое, потому что далеко. Где-то там за горами скрывается. Вот здесь можно еще. Тоже очень далеко. удалось, да, самым-самым-самым кончиком создать ее. Так, я обещала, что вначале у нас еще будет лук. Но мы еще не закончили с елочками. Мы теперь берем светлый цвет. Так, нет, мы берем желтый, добавляем вот Сюда и вот смотрите, вот видно, да, добавила и получился такой травянистый цвет, солнечный. Нам желтый не нужен, нам нужен зеленый, солнечный, поэтому мы смешиваем. И к нашим елочкам добавляем. Не везде, а там, где хочется. Где-то, да, можно добавить. Так, слишком посветлее хочется. И вот где-то то есть можно также пройти по елочке и добавить ей света. Можно только с одной стороны, где-то там поприхлопывать чуть-чуть. Вот так штрихами добавляем свет на елочки вот такими а, движениями. Если кажется, что слишком тем, слишком светло у нас есть темный, добавьте его. Ну, черненький это, конечно, слишком, это очень смело. Если вы смелы, вы можете добавить. Вот, я, да, я черный взяла намешала черненьким и местами это такой насыщенный прям темно-зеленый прорисовываю потому что у меня где-то потерялись елочки чуть-чуть и вот я добавляю так но ну, все это дальний план в нашем случае да потому что нам нужно сейчас засветлить передний. Вот у нас еще немножечко осталось. Мы берем зелененький, он у нас есть. Мы берем желтенький. Это уже другой цвет, потому что другой желтый я взяла. А, так, мне не хватает яркости, я беленький добавлю. Беленький. И вот эту поверхность. Ой. Нет, получилось темно плохая. Но ну, мне нужно посветлее. Ну-ка. Опять же темно. Еще добавляю. Вот, совсем светленько будет. Вот так вот. И вот эта вот поверхность, где у нас там гора, елки, закрываем. Закрываем. А тут еще травинки будут. Травинки. Берем тонкую кисточку тонкую кисточку и начинаем прорисовывать травинки. Они тут могут быть большими, потому что все, что мы нарисовали до этого, это очень далеко. Поэтому наши травинки могут быть высокими, они прям могут выходить за границы гор. Они очень близко к нам. Поэтому мы сейчас и прям по елочкам не стесняемся, не боимся. Прям по елочкам зарисовываем травинки. Помним, что они то вправо, то влево. Так. Немного. Немного белого. То вправо, то влево. То темнее становятся, то светлее. И вот я этот край весь закрываю, закрываю травой. Прям можно густо-густо это сделать. Так, теперь нужно сделать его ярким, цветущим, да. Желтого все-таки нужно добавить больше. Я беру желтый. Беру желтый и прям его вот здесь. Так, а если чистый, вот чистый еще лучше. И вот сюда мы его закрываем. Тут у нас все цветет, благоухает. Так, травинки, видите, закрылись, поэтому мы берем опять и пошли по травиночкам. Создаем. Закрываем все это. Ну, елочки я сильно не буду трогать, пусть они будут, раз мы там, да, так старались, так старались, пусть они будут немножечко открыты. Вот, теперь, теперь будем создавать цветы. Значит, нам нужна сухая кисть, если у вас есть в запасе, да, если нет, то эту можно вытереть, попробовать. Но нам сейчас у меня зеленый, нужно хорошенько помыть, поэтому я возьму, ой, другую кисть, сухую, которую можно растушевать. Я беру розовый, вот много взяла, Сейчас мне его нужно, да, вот, вот, раз, лохмачу кисточку, нужно ее разлохматить. И вот сюда вот цветы добавить. Вот они у нас цветы. Сначала у нас будет яркий цвет. Яркий. Вот тут они тут прям растут ярко-ярко. Но не везде. Я вот оставляю промежутки. Где-то они растут, где-то нет. Теперь к нему я добавлю беленький. Опять же, хорошенько его вот так вот разлохматить. И по этим розовеньким, но чтобы и темно-розовый, да, вот он малиновый этот виднелся, и беленький, ну, вернее, светло-розовенький, он тут же появляется. И вот у нас появляется цветущий лук на самом переднем плане, крупно так, ярко. Предлагаю сюда еще беленького добавить, потому что цветы на лугу, они всегда разные. Вот, слишком мокро получилось. Так, сейчас мы это попробуем. Нет, пусть будет так. Чуть-чуть, еле касаясь. И тогда у нас получится нежненько. Ой, не туда не туда ткнула, да? Нежненько, беленько, где-то еще по розовому. Пусть зеленый закрывается. Тут у нас цветы. Мы должны им дать волю. Вот. И вот у нас тут есть уже и цветущий лук. Смотрим. Отодвигаемся от картины. И смотрим, что еще можно добавить, если нужно, конечно. Мне кажется, у нас тут все есть. Елочки, да? Так, вот я смотрю, и мне хочется елочки немножечко повысить. Не все, но некоторые. Вот это, э, эту я вывожу на передний план. Поэтому я повысила. Вот эту я выведу на передний план. И поэтому ее тоже повышаю. Но я не захожу на траву, я только верхушки. Верхушечки, верхушечки. Верхушечки. у меня две елочки, они немножечко вышли из травы. А то как-то совсем мы их травой, тут тоже маленько добавлю, задавили. А давайте уже тогда везде. Вот. Угу. Хочется еще цветов. У нас еще есть розовый, да, можно этот же розовый добавить немножечко там вдалеке, вот там, чуть-чуточку, как будто там что-то есть. Ну, вернее, что-то есть, да, там что-то тоже цветет. И пусть там вот это вот цветет. Раз у нас цветущий лук, пусть цветет везде. Вот, смотрите. Какая прелесть. Я еле касаюсь, и поэтому у меня получаются такие тоненькие-тоненькие пятнышки. Так, ну а тут можно еще добавить. Смешивается розовый и белый, получаются другие оттенки. главное не переборщить, чтобы все-таки зеленый а, фон, да, травинки, они все равно немножечко просматривались, проглядывались. Так, где что нам еще подрисовать? теперь синенький. Давайте мы немножечко горам добавим цвета. Оп, цвета нет. Чуть-чуть. Штрихами. Штрихами я такими немножечко добавлю ему цвета. И вот тем дальним я взяла со светлой части, со светлой части, поэтому он все равно будет светлее, чем эта гора. А вот эта сторона, она совсем там потерялась. Она ушла в туман, соединилась с небом. Угу. Да, вот здесь граница у меня получилась какая-то очень яркая, поэтому я беру чуть воды на палец и пытаюсь все это растереть. Возьму желтенького и тут добавлю. Добавлю солнце. Добавлю цветов. можно еще добавить птиц. Нам нужна чистая кисточка. Чем тоньше, тем лучше. Нам нужен черный цвет. И где-нибудь вдалеке галочкой. Значит, одна галочка чуть потоньше вторая чуть потолще. Как я это сделала? Я надавила чуть больше. Я рисую тоненько, а потом надавливаю на кисть. И вот у нас такие птицы появляются две. Пусть будут две. Может быть, они влюбленные. Ну что ж, я рада была с вами порисовать. А, наш атмосферный пейзаж закончен. Я очень надеюсь, что он, вам, что он вам понравился, что у вас все получилось. Я верю в вас. Мне моя работа очень нравится. Давайте еще немножечко полюбуемся тем, что у нас получилось. Это же совместная работа. Ставлю. Так, каким? Синеньким. Ставлю автограф. Автограф. Вот мой автограф. И приступаю к отклеиванию. Теперь нужно все это аккуратно отклеить. И вы еще раз повторите, что если вы приклеили, то отклеиваем аккуратно от листочка, от рисунка. И тогда у нас с вами бумага сохранится, не порвется. Вот таким образом аккуратно отклеиваем. вот. Наша работа закончена. Я вас поздравляю с очередным шедевром. Теперь вы можете считать себя профессионалами и сами сможете всегда создать нечто подобное. Я рада была с вами порисовать. Всем вам огромное спасибо. Всем пока.